Gracias. Bueno, como ven, se... Empezamos, non? Como ben se dixo aquí, a nosa proposición non de lei ten como objetivo tratar de acadar o apoio para a non realización dos novos aproveitamentos no río Xallas por parte da empresa Ferroatlántica. Trataremos de explicar as nosas razóns para así propoñelo. As políticas dos gobernos deberían de estar guiadas pola búsqueda do interés xeral. Sempre que se acometan obras, plans, políticas enerxéticas, hai que poñer nunha balanza os aspectos positivos e negativos para esa sociedade que un goberno ten a obriga de defender. Cando as decisións se toman en función de intereses particulares e non, inter e non no interés da maioría, ese goberno está a cometer un fraude. É evidente que Galiza, na historia recente e non tan recente, sufriu un claro espolio nos seus ríos. Chamámoslle espolio, roubo, saqueo, porque mentras nós, os galegos e galegas, sufríamos os impactos ambientais, os danos, os ríos, os beneficios xerados por estas explotacións escapaban fora do noso país sen deixar nada a cambio. A pesar de ser unha potencia productora dentro do Estado español de produción hidroeléctrica, eso non significou un progreso para os galegos e para as galegas. Non tivemos unha enerxía eléctrica máis barata, non tivemos unha mellor distribución eléctrica, non se xerou emprego. As empresas explotadoras, coa complicidade dos gobernos, explotaban os recursos naturais de todos para obter uns beneficios indecentes, axudados ademais por unhas legislacións de prezos da enerxía eléctrica e de impostos que prácticamente non pagaban escandalosa, que beneficiou a ditas empresas. Existe ademais en Galiza un amplo consenso avalado polos máis importantes científicos do país de que os ríos galegos están sobreexplotados e que contan cuns danos ambientais moi serios. De feito, 50 científicos da Universidade de Santiago publicaron hai tres anos un manifesto onde reclamaron unha moratoria na autorización de novas minicentrais e unha actitude consecuente coa legislación de protección ambiental. Decían, non podemos permitir inmolar un patrimonio de todos para o beneficio duns poucos. Existe, ademais, tamén a evidencia, os datos, de que Galicia produce moita máis enerxía da que consume e, polo tanto, o lóxico neste caso é tomar medidas políticas encaminhadas a reducir os impactos ambientais e, en cambio, reducir e revertir a injusticia do espolio dos nosos recursos. Non se justifica por ninguna necesidade enerxética a creación de novos aproveitamentos. Sóbranos enerxía. Faltanos outro tipo de iniciativas de creación de riqueza, pero non máis aproveitamentos hidroeléctricos. É dicir, a actitude responsable dun goberno que goberne para o interés xeral sería deixar de favorecer os intereses particulares de determinadas empresas e conseguir que os recursos que son de todos redunden na mellora da calidade de vida de todos. Por eso non entendemos nin compartimos a decisión do Goberno da Xunta de Galicia de autorizar estes novos aproveitamentos no río que xa é o río máis explotado de Europa, que conta con sete centrais en 20 kilómetros. Para nós non ten ninguna xustificación e o único beneficiario é a empresa que vai a contar con estes novos aproveitamentos, se non o evitamos, que é Ferroatlántica, propiedade do señor Villarmir, que estas concesións ademais perpetúan os privilexios do señor Villarmir sobre o río Xallas, afectando, ademais, as poucas zonas que aínda quedan virxes no río que son fundamentais como reservorio da biodiversidade. Afecta tamén a unha zona de alto valor ecolóxico como é a devesa de Anllares. Decimos que perpetúan os privilexos desta empresa e vou a poñer un exemplo bastante importante. Estase a cometer un gran fraude que nos costa moito diñeiro a todos os galegos e as galegas. É dicir, Esta empresa é propietaria de todos os sete aproveitamentos que hai neste río. Ten en total 150 megavatios de potencia. Unha central de máis de 50 megavatios debería ir ao réxime ordinario, sen cobrar prima. As dúas primeiras centrais, Santa Auxía 1 e Santa Auxía 2, non son minicentrais, pero formalmente sí que cobran esa prima que redunda no aumento dese famoso déficit tarifario, porque casualmente, en vez de construir unha central, se fan dúas que fan a vez de unha artificialmente, de 49,2 megavatios casualmente. Este é un fraude permitido polas administracións que nos está costando todos os anos millóns de euros aos contribuintes. Ese famoso déficit tarifario, do total de negocio no río Xallas, o 30% que vai ao déficit tarifario ven polo fraude consentido, porque en realidade o que hai no río Xallas é unha gran hidroeléctrica encuberta e consentida. Polo tanto, xa cremos que é hora de gobernar para o interés xeral. É ademais unha empresa que históricamente saca os beneficios de Galicia para invertidos fora. Dende que é propietaria das concesións, en Galiza baixou o emprego e creouse en Madrid, en Venezuela. Os, servir, os beneficios serviron incluso para financiar un dos edificios máis altos da capital española, Torre Espacio, financiado por un crédito, crédito sindicado por unha caixa de aforros galega, avalado polos beneficios das centrais dos Xallas. Esa é a metáfora perfecta do espolio dos nosos recursos. Concédenselle máis privilexios a este empresario, señor Villarmir, que incumpliu sistemáticamente as normativas ambientais, que ten secuestrado un recurso turístico de primeiro nivel, como son as cataratas do Ézaro, e que incumpliu tamén sistemáticamente os compromisos coas administracións. E fago un pequeno repaso. En 1985, para obter a declaración de utilidade pública para a construción do encoro de Santa Uxía, argumentouse, casualmente, proxecto dun xoven enxeñeiro chamado Agustín Hernández, argumentouse que se iban a manter os postos de traballo... Isto é unha anécdota, simplemente. Argumentouse que se iban a manter os postos de traballo. Entón eran 500, hoxe son 285. En 1997, Villarmir comprométese con Fraga, compañeiro do Consello de Ministros con Franco, a construción do terceiro forno en Dumbría. Nunca se fixo. Bueno, non se fixo en Dumbría, fixose en Venezuela, onde se construe unha fábrica de ferrosilicio Ferroven que agora fai a competencia ás factorías deste país. Como se ten dito, señor Villarmir, e cito textualmente, goza do favor dos deuses. O número de milagros para ir realizados pola Administración supera con creces o que o azar estadístico poidera explicar. Nada parece ser casualidade, e o señor Villarmira aparece nos supostos papéis do señor Bárcenas como suposto donante do Partido Popular. Nós non sabemos se isto é certo, pero nós, a nós non nos estranaría porque encaixa moi ben con decisións como esta. É dicir, Con esta, con esta novo impacto creado no río Xallas, con esta nova destrucción ambiental, pagaremos a luz máis barata? Hai algún compromiso de creación de emprego? Non. As dúas, non. Incrementaránse os impostos en Galiza para poder crear outro tipo de empresas, iniciativas? Non. Por lo tanto, si poñemos na balanza os beneficios nun lado e os perxuicios en forma de danos ambientais ao río, o balanzo é negativo. E un goberno que goberne para defender o interese xeral non debe autorizar actuacións como esta. Non se poden perpetuar os privilexios nin o roubo dos nosos recursos. Por iso propoñemos que se anule e se deixe sen efecto a aprobación dos proxectos sectoriais publicados o 30 de maio de 2012 no Diario Oficial de Galicia. Moitas gracias. Gracias.